我哋拍 frog。收一個人的耍費時間。我哋呢度做唔快，係因做運動。what what 啊錯腳咗嚟。快過你。我係小龍女嘅後代，小龍包。小龍女。 이러면서 으쌰 으쌰 으쌰 으쌰 으쌰 やめてやめて <laughs> 我不要，我哈哈！长梗。对，我哈哈哈！ Give me, give me foot. Give me foot. Give me foot. Give me ten. Give me ten. we made it. Felix, you Felix,做緊咩啊？我係吹水啊！你同阿奕吹啊？ 啊！齋 <laughs> 踩啊，你嗰個又，你踩咗啦！ <laughs>